ということで今回使うのはオクタン、薬決めてジャンプパッド出して体力回復するレジェンドです。ということで早速降りていこう。私の効果は完璧だ。今ならミサイルよりも速い自信がある。ミサイルの速度ってマッハ17だからね、ふざけてんのかということで最初の武器はフラットライン。ちなみに今回の目標はダブハンを取ることです。霊夢、世の中には言っちゃ悪いことがあるんだぜ。今の言っちゃいけないことだったのかよ、素直にふざけんな。接敵しました。敵はレプリケーターで物資を作ってるみたいだな。ここはゆっくり近づいて倒しましょう。そんな簡単にキルできたこと一度もないだろ。ちなみに今回の目標のダブハンですが最悪お金払って人に取ってもらいます。大行じゃねえか。 かというのは嘘で EA さんに貢いでもらいます。素直に不正じゃねえか。ここらで私のエイムを見せておきましょう。リロードします。エイペックス引退まだですか私もびっくりしたよ。まさか18打って全て外すとは。ここでアークスターを投げますかこのアークスターには猛毒を塗っております。触れたら死亡します。ならお前死亡じゃねさっき思いっきり握ってたし。あ。なんか飛んできましたね。一応破壊しておきますか。 死にかけました。ということでバッテリーを巻いてます。結構きつい戦いになってきたな。味方さんの体力がきつめですね。まあ私は最強なので大丈夫です。味方さんが死んだー。先先何ですかこの声。あっまりさか。ちげえよ。私こんな声低くないわ。とりあえずバルキリーを起こしました。ですがランパートの方がダウンしてしまった模様です。まあ突撃すれば済むんですがね。あっとうもこんに。エイペックス楽しいです。 霊夢がキルできたから明日は天変地異災害ビーバー祭りだな。ビーバー祭りって何ですかということでランパートを起こしに行きますか。バッテリーが落ちてますね。これも課金したおかげです。ゲーム性もクソもねえ。そういえば自己紹介を忘れておりました。ラスト申します。嘘をつくなうと。失礼いたしました。カスト申します。ふざけたこと言ってたらノックダウンしてたんだけど、たった一人だけをノックダウンして強いと思ってるなら普段が正論攻撃やめてください。あとノックダウンされました。 ことで2試合目となります。さっきのゴミみたいな死に方をそのままにすんな。あれそんなことより今を楽しもうよ。考え方やば。というか2試合目はアリーナなんだな。アリーナっていうのは3対3のガチタイマンですね。画像違くないフォートナイトだよねこれ。そんなことはどうでもいい。よくねえよエピックゲームズに砲撃されろ。ということで我ら俺たちマグダチマジマンジチーム、出撃します。解明手続きしてきます。早まるな。そしてこちらの方たちが懲罰大体ですね。 懲罰大隊は命令違反した兵士などが入れられる大隊だな頭おかしいんか貴様。ということでやっていきましょう。最初の武器はボルトにしました。ボルトは弾がかなり飛ぶかつ日本の国宝ですから、誰かこいつを国外追放してくれ。ということでスタートしましたね。フェーズランナーをくぐって移動します。味方さんが突撃するみたいですね。二人とも生きて帰るぞ。死んだら起こさないからな。ただの害悪じゃねえか。 よし逃げるか。このマップは短期体。あんまり痛くなさそう。すべてこの世のものとは思えぬ痛みですが、だとしたら精神が特殊部隊のそれ。もう一人の味方だとするみたいですね。助けてと差し出された手は蹴り飛ばして向かいます。それにしてもバルキリーの人と味方ということで始まりましたショットガン早打ち選手権。お願いですから早く倒れてくれ。そんなこと言うなよぶっ殺すぞ。なんか規制されててきた。体力やべえ。やべえ M が敗北者になってる。よし倒したけど倒されるんかい。 ラウンド敗北しちゃいましたね。負けは許されないから切腹してくれ。はは、警察呼びます。第2ラウンドの武器を選んでいます。なんか撃たれてて草、銃の悪魔でも 載有効ネタ禁止条例でカットされました。言論の自由はどこに行ったんだということで第2ラウンドが始まりました。早速パスファインダーがダウンしてますね。やる気あんのか。嫌な上司じゃん。ということで裏取りし、誰だてねえ。ここでったが運よつき、死んでもらおう。大変ありがとうございました。次は助けに来たやつをほふります。どこからでもかかってこいよ。端末しといてそれ言うか。まあ霊夢さん天才ですし、いつでもどこでも隙はありません。なんやお前いたのかよ。本日性高いなゴキブリかよ。もうお前のシールドは割っている。諦めて投稿しろ。稲葉シュートは動画投稿しろ。ということで敵を倒すことができました。迷ったら格殺しとけって義務教育 学で習ったわ。文科省さん頭おかしくなってますよ。道徳の授業でマジで頭おかしいじゃん。また敵がいるじゃないかま回させるんですけどね。ダウンしたので助けてください。嫌です。はあ、ということでシールドバッテリーを巻くことにします。先ほど一生消えなさそうな溝でってましたけど、忘れました。もはや認知症だろ。ということでとっていきます。このカー SMG に私のエイムをかけるとおお、ゼロってことか黙らっしゃい。そこのとこよ今なら見はもうエイペックスしないで。下手くそでごめんなさい。しっかり負けました。まあここから覚醒するんでいいですけど、覚醒しても勝てないと思います。そんなことはないですよ。私のボ ということで今回はここまでだぜ。よかったら高評価お願いします。チャンネル登録もついでに。高評でしたら次回あります。それでは、ご視聴ありがとうございました。